mengenai ciri-ciri kelebihan yang ada pada masyarakat kita di Malaysia. Ha, sebab kesabaran Ya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada orang Islam kita di bumi yang bertuah ni. Satu lagi kerana uh, uh, perasaan sayang agama ah. yang tertanam dalam jiwa rakyat Malaysia.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 Nah ini daripada channel Ilmu Islam. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Jom kita tengok videonya bersama guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salat wa tamu taslim ala habibina wa syafi'ina. وسيدنا سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين teman-teman yang dirahmati Allah Suara jelas ya allah Suara okey, mudah-mudahan suara jelas dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Um, suara okey insya-Allah. Masya Allah Sabah Masya Allah Lina Marlina ada Waalaikumsalam ya. Warahmatullah Ejal Kadir Waalaikumsalam Nur Azlina Suara jelas sahabat insyaAllah Suara Suara okey Jelas jelas Saya nak pastikan suara jelas. Jelas, Alhamdulillah, baik. Teman-teman rahmati Allah. Saya terpanggil untuk uh, <clears throat> menyebut ataupun saya nak uh, bagi sedikit semangat kepada eh, teman-teman uh, dan sahabat saya mengenai ciri-ciri kelebihan yang ada pada uh, uh, masyarakat kita di Malaysia. Masya Allah. Sebenarnya uh, <clears throat> uh, mereka ada banyak kelebihan dan mereka insya-Allah akan dapat uh, melalui dan akan dapat uh, menempuhi ujian yang getir yang kita lalui sekarang insya-Allah. Sebab apa? Sebab kesabaran. Uh, sebab kesabaran ya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada orang Islam kita di bumi yang bertuah ni. Satu lagi kerana uh, uh, uh sistem uh, minta maaf. Kerana uh, saya boleh kata uh, perasaan sayang agama ah. yang tertanam dalam jiwa rakyat Malaysia. Tuan-tuan rahmati Allah, umat Islam di Malaysia ni sangat unik sebab mereka sayang Islam. Selalu saya sebut, mereka sayang agama Allah daripada orang kata daripada uh, orang kata di di di di, di dalam uh, di dalam sudut yang jauh di dalam hati mereka sayang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, satu benda saya nak cakap bila saya uh, bila saya bincang dengan seorang sahabat saya, uh, partner saya bila kita bincang pasal perniagaan. Dikata antara uh, kelebihan rakyat Malaysia ni kerana ataupun antara perkara yang menunjukkan betapa mereka sayang agama Allah dan uh, prinsip ukhuwah, uh, prinsip ukhuwah uh-huh. yang begitu kukuh di kalangan masyarakat, prinsip ukhuwah ni di mana Contoh eh, kita bila nak promote satu produk, tengok kelebihan, ha. betapa uh, sentimen sayang huwah di kalangan orang Islam di bumi yang bertuah ni, sentimen dia akan kita melihat apabila seorang uh, seorang peniaga nak jual produk yang bukan daripada negara Islam. Contoh, ha. Sekarang ni kita ada satu produk daripada Kairakistan, ada produk uh, madu, madu daripada negara, tapi negara itu bukan negara yang negara Islam yang yang yang yang terkenal. Mm-hmm. Maka produk ni tak berapa laku. Sebab apa? Sebab umat Islam di Malaysia, di Singapura, umat Islam di selatan selatan Thailand, umat Islam di Indonesia, mereka sangat sayang negara Islam yang uh, di negara Arab. Contoh kalau awak promote Madu Hadar Maut Mesti orang akan beli Sebab betul, apa? Betul. Sebab orang nak support produk Muslim Yang ni saya nampak subhanallah Masya Allah uh, ah, Kalau produk ni daripada contoh Senanjung Arab Rakyat Malaysia akan support produk ni Dan mereka akan beli Sebab apa? Kerana mereka nak support produk Islam Di situlah kita nampak sentimen sayang agama Allah Subhanahu Wa Taala dan sayang sebarang produk yang datang daripada negara Islam. Maksudnya orang Islam kita di Malaysia ni suka sangat support orang Muslim. Masya Subhanallah. Jadi kita nampak sangat Masya Allah antara ciri-ciri orang Islam. Um, <clears throat> satu dalam dalam kesempatan ini saya nak sebut tuan. Uh, eh, yang saya nak sebut kat sini Tuan-tuan rahmati Allah, apa juga amalan kita buat, kalau niat kita ikhlas, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan terima. Keikhlasan ini sangat penting dalam apa juga amalan kita. Bila kita ada tengok uh, bila kita ada prinsip sayang Allah dan Rasul, sayang Allah dan Rasul. Kenapa awak buat benda ni? Kenapa awak support orang tu? Sebab dia orang Islam. Ya Allah, betapa tinggi nilai benda ni. Betapa tinggi nilai perkataan aku sokong dia ni sebab dia sayang Allah dan Rasul. Kan saya sebut sebelum ni. Allah. Antara tanda iman. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara. Siapa mempunyai tiga perkara ini akan merasai kemanisan iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menyayangi Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ini pertama. Yang kedua, wa an yuhibba ar-rajula atau an yuhibb al mar'a la yuhibbuhu illa lillah menyayangi saudara saudaranya hanya kerana Allah Subhanahu wa taala kita sayang seorang tu hanya kerana Allah eh, saya suka sangat bila tengok orang Islam ni kita tahu orang Islam ni baru nak naik kita pergi support dia sebab apa sebab dia orang Islam ya Allah betapa indahnya tuan-tuan rahmati Allah bila ada prinsip ikhlas dan uh, kita support seorang kerana Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala yang sangat tinggi. Betul. Tengok. Ada orang dibuat amalan eh, kita habiskan tiga perkara an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma Huma, sayang Allah dan rasul daripada segala-galanya wa an yuhibba ar-rajula la yuhibbuhu illa lillah sayang seorang saudaranya hanya disayang kerana Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yulqa finar. Dia benci kembali kepada kekufuran seperti mana benci dicampak dalam api. Jadi tiga perkara ni tuan-tuan kalau ada dalam hati kita kita akan merasai kemanisan iman. Baik. Masya-Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Hud Tengok Allah kata apa. Man kana yuridu al hayat ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. وهم فيها لا يبخسون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها sebarang amalan hmm? sebarang amalan kita lakukan kalau amalan itu kita simpan niat dalam hati aku buat benda ni kerana aku ada kepentingan dunia Allah Subhanahu wa taala kata apa man kana yuridu al hayata ad dunya wa zinataha kalau kita buat sesuatu ikhlas kerana dunia Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi kita uh, Allah Subhanahu Wa Taala boleh tunaikan permintaan kita kalau kita ikhlaskan untuk dunia. Baik, contoh tengok orang putih. Orang putih bila buat kerja kerana dunia, mereka berjaya tak? Saya nak tanya sahabat saya. Berjaya lah. Orang putih. Orang bukan Islam. Berjaya. Rum, Amerika, Eropah, orang Yahudi. Bila mereka tekun dan peku eh, bukan beku eh. tekun bila mereka tekun dan mereka ikhlas buat sesuatu amalan untuk manfaat dan kepentingan dunia dan mereka betul-betul ikhlas dalam kerjaya dia dalam kerjaya dia berjaya tak berjaya berjaya yes. terbaik sahabat berjaya walaupun dia bukan Islam Allah Subhanahu wa taala tengok ayat ni sangat indah ayat ni ayat 14 surah al-ahzab من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الله kata barang siapa yang buat sebarang amalan ataupun kerjaya ataupun melakukan sebarang kerja untuk mendapat uh, mendapat kepentingan dunia yang dia tuju Allah kata nuwaffi ilaihim amalahum Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan apa yang dia cari apa yang dia usahakan dia akan dapat wahum fiha la yubkhasun keuntungan dia tak akan kurang sikit habuk tapi kalau dunia أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك tapi Allah Subhanahu wa taala kata dia akan dapat di dibayar tunai di dunia sahaja tapi di akhirat tak ada sebarang keuntungan. Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka hanya dapat api neraka sahaja. Sebab okey. Tuan-tuan rahmati Allah. Kita bila buat satu amalan buat kerana Allah, kita dapat pahala. Betul. Dapat pahala. Orang kafir rugi sebab apa? Sebab dia buat kerja terbaik. Mereka buat kerja terbaik untuk negara dia. Dia buat kerja terbaik untuk ekonomi. Mereka buat kerja teknologi. Tapi sayang sekali, dia tidak ada niat kerana Allah. Maka dia dapat di dunia, di akhirat tidak ada. Allah Sayyid Akmal, Allah rindunya kat dia Sayyid Akmal ni. Selalu ada rupanya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, setiap amalan awak lakukan, bubuh berkataan kerana Allah. Bubuh, bubuh tu letak. Ah. Tambah perisa. Minta maaf kata apa perisa. Tambah perkataan, aku buat ini kerana Allah. Kenapa aku bagi sedekah? Kerana Allah. kenapa aku salat? Kerana Allah. Allah. Kenapa aku bekerja untuk negara aku? Kerana Allah. Kerana, kenapa aku tetap sayangi raja aku? Kerana Allah. Dan kerana aku tak nak berlaku huru hara di negara kita. Tengok. Setiap amalan awak buat kerana Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi pahala. Itulah kelebihan dan ciri-ciri umat Islam di kita di Malaysia. Cuba tengok makcik-makcik tua duk jual di pasar. Masya Allah. Orang-orang yang duk jual durian. Oh, sekarang ni musim durian. Dia kata tak apa. Tuan, saya bagi kerana Allah. Ya Allah, betapa indahnya. Eh? Betapa indahnya kita bila memberi kerana Allah. Bila kita sayang, kerana Allah. Benci pun kerana Allah. Kenapa kita tak suka orang minta maaf? Kenapa kita tak tak boleh nak rapat dengan orang yang tidak menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kerana dia tidak sembah Allah. Tengok. Jadi, tuan-tuan terahmati Allah, tengok. Uh, uh, uh, uh, tengok ada hadis hadis sangat indah hadis rawah Tirmizi dan Imam Ahmad hadis ini sangat indah hadis yang sahih mari kita tengok hadis ini ya Allah sangat indah tuan hadis ini daripada Abu Kafsyah ada seorang sahabat mungkin teman-teman tak pernah dengar nama sahabat ni Sahabat ni nama dia Abu Kabsyah. Hmm? Abu Kabsyah Al-Mari radhiyallahu an. Ada seorang sahabat uh, masya-Allah betul. Ummu Husam kata, aku belajar ilmu kerana Allah. Bukan kerana si fulan, bukan kerana aku nak tunjuk. Sebab tu tuan-tuan, paling bahaya riak. Riak ni sangat bahaya. Tengok hadis ni. Allah. أبو كبش الأنماري رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه ada tiga perkara Sahabat Rasulullah ini Abu Kabsyal Al-Mari radhiyallahu an dia kata ada tiga perkara aku sumpah atasnya dan aku nak bagi tahu kamu satu perkara. Qal ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Allahu akbar. Tuan pegang ni. Pegang kata ni. Ma naqasa Ma naqasa malu abdin min sadaqah. Tidak akan kurang duit seorang hamba Allah apabila dibagi sadaqah. Maksudnya, tuan-tuan rahmati Allah. Bayangkan bila awak berikan sadaqah kerana Allah. Dan ini antara amalan rakyat Malaysia yang sangat indah sekali. Rakyat Malaysia ni, kelebihan mereka suka bagi sadaqah. Suka bagi makan. Kenapa bagi makan? Kerana Allah. Ya Allah. Ingat tak tahun 2000, Eh, bila kita berlaku banjir besar di Kelantan. Tahun berapa tu? Tahun berapa? 2014. 2014. Ingat tak? Banjir besar di Kelantan dan sebahagian di Terengganu. Tengok bagaimana rakyat Malaysia berpusu-pusu pergi bantu dan hulurkan bantuan. Ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ingat tak tuan? Bagaimana 2014 ya Encik Fauzi? rakyat Malaysia daripada setiap pelosok negara pergi Masya Allah berikan bantuan inilah Allah. yang musuh Allah nak hancurkan di dalam uh, uh, musuh Allah orang Yahudi bila buat permainan Covid dia nak nak nak ni dia nak hancurkan gathering nak hancurkan prinsip bantuan nak hancurkan prinsip ukhuwah musuh Allah bila buat Covid ni apa tujuan dia tujuan dia rakyat Malaysia tak nak rakyat Malaysia bersatu Ya Allah, ya Allah. Wallahi itu tuan. Demi Allah saya cakap. Demi Allah. Allah tahu hati saya. Satu senjata paling kuat di dalam umat Islam di Malaysia. Kesatuan di antara umat Islam. Ini ukhuwah. Dia nak pecah belah. Dia pecah belah orang Islam di Malaysia ni. Macam-macam permainan dia kononnya pecah belah hak ni aliran gini hak ni aliran gini hak ni parti gini hak ni semua tuan-tuan ingat Malaysia ni sejak merdeka sampai sekarang apakah tujuan musuh Allah di dalam bumi yang bertuah ini pecah belah rakyat Malaysia dengan dengan ancuan apa ni dengan permainan politik mu parti ini mu parti ini gaduh padahal orang Islam akhirnya parti tu dua parti tu hak telaga dulu bersatu pula dia nak pecah belah umat Islam. Yang ya, subhanallah saya dah nak nak 25 tahun kat Malaysia ni. Bila saya fikir, eh, kejap dia buat parti tu, parti ni, parti, oh gaduh kerana politik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila datang balak ni kita nampak politik tak ada benda, tak berguna. Kadang-kala, kadang-kala ulama kita terpedaya dengan satu mungkin mereka manusia bukan maksum mereka pun terpedaya dengan satu seruan. Ah, oh, mu ni kafir, mu ni tak, ni tak ikut sunnah. Gaduh, balah sama kita, pecah belah lagi. <laughs> Huwah di kalangan orang Islam. Musuh Allah, dia nak ngilah tujuan dia. Betul. Huwah. Dihancurkan uhuah di kalangan orang Muslim. Subhanallah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allah dalam hadis yang sahih al-muslimu akhul muslim. muslim. Ya, rapat terbaik Siti Aisyah. Dia nak hancurkan ukhuwah di kalangan orang Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis yang sahih. Al-Muslimu akhul Muslim. Orang Islam dengan orang Islam bersaudara. La yazlimuhu. Wa la yaqtuluhu. La, y- ya- la yazlimuhu. Wa la yahqiruhu. Wa la yuslimuhu. Orang Islam dengan orang Islam sebagai saudara. Tak boleh menzalimi dia. Tak boleh maki hamu dia. Tak boleh. Tak boleh serahkan saudara Islam kepada. Tengok tu tuan. Masya Allah kelebihan umat Islam di Malaysia ni yang satu kelebihan umat Islam di Malaysia bila orang Palestin ada masalah orang Islam Malaysia terima dia ya Allah masya-Allah Malaysia terima dia bantu dia orang Islam di Bosnia dan Herzeg dizalimi umat Islam di Bosnia dan Herzeg dibunuh disebelih wanita Islam di Bosnia yang tak pakai tudung di di di apa eh, orang Kristian dan Serbia pergi buka perut dia dan, dan bunuh bayi yang hidup dalam kandungan wanita yang mengandung. Tuan-tuan rahmati Allah umat Islam di Serbia, eh, itu maaf, umat Islam di Bosnia dan Hersik, eh, umat Islam di sana di di di di diserang, dibunuh kerana mereka kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba wow. mereka Malaysia buka buka pintu terima umat Islam. Betul tak? Ingat tak? Umat Islam 80-an umat Islam di di di Kambodia, umat Islam di di Myanmar. apa nama di Hanoi, Hanoi, Hanoi, uh, Vietnam. Saya pernah jumpa Vietnam, dengan seorang Vietnam. Ah. Vietnam. Vietnam, Muslim. Dia duduk Malaysia di Terengganu tahun 80-an lagi. Dia kata Malaysia terima aku, aku jadi rakyat Terengganu. Allahu akbar Zulfan. Jadi musuh Islam dia tengok Malaysia ni, bagaimana kita nak rosakkan Islam di Malaysia, hancurkan ukhuwah. Betul banget. Hancurkan ukhuwah. Subhanallah Tuhan. Permainan mereka sangat licik. Tapi kita bergaduh, gaduh, gaduh. Eh? Kita bergaduh kat luar, gaduh kat politik. Tiba-tiba masuk masjid, kita rapatkan saf. So, musuh Islam tengok di Malaysia ni paling penting hancurkan saf yang rapat. Oh, wah, betul. Jangan bagi orang Islam rapat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yo, umat Islam di Igor. Umat Islam di Igor. Malaysia pun bantu. Ah, Igor juga. Umat Islam di Syria yang kita dibunuh, kita ditindas, kita disebelih oleh Syiah di Syria, umat Islam di Iraq. Tuan-tuan rahmati Allah, banyak doktor-doktor Iraq, Malaysia terima mereka, Malaysia bagi duduk kat sini. Kenapa? Prinsip uhuwah yang sangat tinggi di kalangan rakyat Malaysia. Dan prinsip ini kita jarang tengok tuan-tuan, jarang tengok, jarang. Subhanallah. Sebab itulah tuan, rapat kalau uhuwah. Alhamdulillah mungkin Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan bala dan plan demi ini sebab Allah Subhanahu wa taala nak tengok bagaimana kita nak buat dalam keadaan orang ada orang Islam susah. Masya Allah. Sekarang kita nampak ada sentimen ukhuwah di kalangan rakyat Malaysia naik. Betul. Satu perkara yang sangat indah. Allahu Akbar. Sangat indah. Allah. Hmm. Sebab tu saya kata sekali lagi. Uh, saya sapa, saya nak bagi insyaAllah. InsyaAllah saya pun nak amalkan tapi saya, saya tak suka. Uh, jangan kita tunjuk. Eh? Jangan tunjuk. Tapi saya cuma nak bagi tahu tuan-tuan rahmati Allah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji Rasulullah ma naqasa malu abd min sadaqah tidak akan kurang ma naqasa malu abd min sadaqah wallahi tuan tidak akan kurang duit kita apabila kita bagi sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa ma naqasa malu abd min sadaqah tidak akan kurang duit harta seorang hamba Allah daripada sedekah bahkan akan tambah ha. ma naqasa abd mali min sadaqah ihfaz Tengok Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Uh, eh, ingat hadis Abu Kabsyah. Baik. Wala zulima 'abdun ah dengar ni yang kedua. Ah. Wala zulima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala zulima 'abdun mazla mazlimatan atau mazlamatan. Fasabara 'alayha illa zadahu Allah 'azza. Allahu akbar tuan-tuan. Masya-Allah. Ya Allah indahnya. Tapi tapi kejap yang pertama tadi ingat tak? Yang pertama boleh hafal tak sahabat? ما نقص عبد مال من صدقه tidak akan kurang tidak akan kurang duit kita kalau kita bagi sedekah. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habban kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah." والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة tuan الله أكبر Tengok Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Umpamaan mereka yang belanja duit mereka di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang belanja duit dia di jalan Allah. kerana Allah. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ Orang yang belanja duit dia di Allah, seperti apa? Seperti benih. كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ Kita tanam satu satu uh, benih sawah padi. Kita tanam satu benih padi. Eh? Hmm. Eh, yang, padi, yang beras. Padi ke beras. uh, padi Kita lah. tanam satu benih. فأنبتت سبع سنابل كتا تنام ساتو دي سيسي الله بلا كتا بلانجا ساتو رينجيت الله سبحانه وتعالى أكان باقي بحالة تجو رينجيت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة في كل سنبلة مئة حبة ستيا أوكي كتاب يا سرينجي سرينجيت ني أكان باقي تجو tujuh padi ni yang naik setiap setiap tangkai ada seratus seratus benis satu kali tujuh kali seratus tujuh ratus hmm. pahala kita dapat bila bayar satu ringgit Ya Allah Wallahu yudha'ifu liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala Boleh lipatkan ganda Untuk siapa Allah nak Terima kasih banyak kepada sahabat saya Muhammad Fikri Dia kata ustaz dah masuk waktu zuhur Dia pun nak salat zuhur Barakallahu fikum uh, Sepatutnya kuliah ni 15 minit Dah cukup dah rasanya InsyaAllah tuan-tuan rahmati Allah malam ni malam ni insya-Allah doakan saya uh, mungkin malam ataupun petang tapi salah selama ya nak malam malam ni kita akan bicarakan apa kita akan bicarakan pasal uh, hadis ni boleh tak hadis ni insya-Allah eh hadis ni tak habis lagi insya-Allah mungkin dalam buku setengah insya-Allah eh setengah kita akan bertemu sebab dah masuk waktu zuhur ramai orang nak salat Eh, sebab masuk waktu. InsyaAllah tuan-tuan rahmati Allah, malam ni kita akan bicara mengenai tiga uh, perkara yang eh, sahabat Rasulullah Abu Kabsh Al-Mari suruh kita pegang iaitu ma naqasa malu 'abdin min sadaqah wala zulima 'abdun mazlimatan fa sabara 'alayha disedap sangat best hadis ni sangat best insyaallah kita sambung malam ni tiga tiga perkara yang kita kena pegang untuk insyaallah meninggikan kekuatan kita dan uh, yang ni mungkin tajuk kita malam ni uh, tengoklah sahabat kalau ada tajuk uh, boleh bagi tajuk best saya tak nampak lagi tajuk hari ni tajuk ni kelebihan ciri-ciri rakyat Malaysia tapi insyaAllah malam ni mungkin kita akan tekan bab ukhuwah insyaAllah eh? ukhuwah insyaAllah Ah, dalam pukul 9.30 insyaAllah. Terima kasih banyak sahabat. Terima kasih banyak kepada follower-follower yang sentiasa support saya. Terima kasih, pada, terima kasih banyak kepada umat Islam di Malaysia, di Selatan Thai, di Singapura, di Indonesia. Bayangkan tuan-tuan, orang Indonesia hubungi saya nak beli barang saya. Nak support saya. Tengok. Uhuwah. Subhanallah dahsyat tuan-tuan. Uhuwah ni sangat penting. Uhuwah. Persatuan di antara orang Islam. Tanpa kita mengira eh, Eh, perbezaan kecil di antara kita insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah malam ni, 9.30 insyaAllah. Terima kasih banyak sahabat. Sehingga kita bertemu lagi. Maafkan saya. Uh, dan uh, insyaAllah kita jumpa malam ni insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, itulah tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang disampaikan oleh Ustaz Muhib Khawli berkenaan dengan ciri dan kelebihan rakyat Malaysia bahwasanya mendapatkan manisnya iman ya. Bahwasanya kita akan mendapatkan manisnya iman apabila kita cinta kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar dan istilahnya kelebihan rakyat Malaysia itu kebiasaan ya kebiasaan sudah yaitu senantiasa bersedekah. ya saya juga istilahnya bisa dikatakan ya menikmati ya bagaimana istilahnya orang-orang Malaysia itu ketika bersedekah istilahnya mengalami juga ketika waktu itu ada uh, jemaah saya daripada Malaysia itu setiap bulan Ramadan dia akan hantar duit kepada saya untuk disedekahkan kepada jemaah-jemaah umroh ataupun orang-orang di sekitar Masjidil Haram Allahu Akbar sangat mulia sekali dan selama saya di Arab Saudi memang yang banyak memberikan sedekah ya kepada jemaah-jemaah ataupun kepada istilahnya orang-orang yang di sekitar Masjidil Haram itu banyak juga orang-orang Malaysia seperti itu guys yang saya alami sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, ilham. Dan ada juga banyak teman-teman ya saudara-saudara juga yang dari Malaysia istilahnya yang membantu juga untuk pondok pesantren saya seperti itu. Masya Allah. Jadi buat teman-teman semua yang ingin membantu juga boleh dengan bergabung menjadi members ataupun join ya kepada istilahnya yang ada di channel ini seperti itu ada yang pertama kedua dan ketiga itu teman-teman bisa join di situ uang yang dihasilkan dari situ akan disalurkan kepada pondok pesantren yang ada di kampung saya guys oke itu saja video kali ini Masya Allah jazakumullah khair Ustadz Muhib Khawli dan juga istilahnya Indonesia Malaysia ukhuwah Islamiyah ya Singapura Brunei Thailand Patani itu ukhuwah Islamiyahnya yang jadi inceran ya orang-orang istilahnya orang-orang kafir orang-orang yang benci kepada Islam Allahu Akbar kalau istilahnya kita bersatu karena Islam ya karena agama Islam karena Allah Subhanahu wa taala maka tumbanglah para musuh-musuh kita. Allahu Akbar. Oke, itu saja video kali ini.